магниттер аларга кичинекей темир нерселерди тартуу жөндөмүнө ээ темирди же анын эритмелерин өзүнө тартуу касиетинин узак убакытка сактоого жөндөмдүү нерселер туруктуу магниттер деп аталат темирдин бир бөлүгү магниттелиши мүмкүн бул үчүн магнитти ага жакын алып келиңиз магнитти алып салгандан кийин талкандын көбү түшөт динамометрдин жардамы менен темир шардын тартылуу күчтөрүн магниттин ар кандай бөлүктөрүнө салыштырып көрөлү магниттик уюлдар магниттин магниттик эффект эң айкын болгон жерлери